besarkadarik handiena, bai arronaria, bai arron elkartea osatzen duzuen lagun guztia. Ikaragarrizko posa ekarri duzuela dira. Denboraldia luzea izan da. Lan asko eta entrenamendu asko. Baina lana ondo egiten denean emaitzak iristen dira. Nire iritzia berez bezkerik ez da. Baina, ago izugarri bat osatzen ari zarete. Nire ustez. Hemendik urte batzutara ondari bitar guztiak gogoratuko duguna. Horrein disfrutatu herriarekin eta zoin familiarekin. Zoriona, kuadrilla. Koro, eta diria, eta gora ama gara dupekoa. aktiboak eta laguntzaileak. Eskerrak lortutako lantaldearen gati eta askotan egiten den lan isi horren gati. Benetako eskerrak. Eta natzaile eta prestatzaile ere, mila esker, Mikel, zuk egiten duzu buru. Baina sorionak zuri eta elkarteko entrenatzaile eta laguntzaile guztiei. Esponsorrak eta kolaboratzailea. Esker mila egungo egoera ekonomiko honetan zuen kompromisua benetazkoa delako. Eskarek asko egindako esfuerzoan gati. Naiz eta demoraldi bikai horretan kontutan hartu, zenbait komunikabide, nire egitziz, ez dirute ez gure esponsorari, ez gure elkarteri eta ez gure herriari merezitako tratamentu eman. eskerrak eskorra arraunari egin. Gauko protagonista nagusiak zuek zarete. Eskerrik asko, lehen taldea dago, baina eskerrak elkar dutxia Bai neskar, bai mutila, bai tikitari, eduen artia zita. Igarren taldeko, gazteri ere bai zorionak eta eskerren bat erokatzen zaigu gu gau. Lortutako arrakazkan ati. Ez dugu, inoiz asturia arrantaldea dela. Argia da, argia, gaurko denbora denboraldiko garaipena eta bandera guztiak, talde guztiak lortutakoa dela. Arrobiko lan galanta eginda. da. Urtekan egun nabarida nolako den gure arrobia, betena noa, esperientzi duna, gaztea, arrongo sex eta ilusioz beteta ez astu lortutako arrakasta. Egindakoa ez da makala. Ba, zuen zarete protagonista, eta berriro dio, ez astu lortutako arrakasta. Ez nintu nintu izenik esan nahi, baina egitzen zait, izen batzu esan behar ditutela. lagur-lagur, labur labur, Xabier Etxebeste. Lehenengo urte ondarrilean eta gozgara eniga. Soriona. Ekean, egin duen, entzen hartzaio gara eta maka hiria. Hirugaten Joseba Monarriz, patroi bezala, kontu okondola ditu, dara egun da hogeita bost ezorpa da, azete digan. Jarraia, bera da bat urtetan, nola ez, portu eta kaletan berezileak, eta azken urteotan oriotan apartaren bat ere. Denak ezin aipatu, baina bai, pertsona bat aipatu nahi nuke Gure elkartian ere du dena. arrobian azita, gizon zintzua, hogeita zei urte dara manan elkartean. hace médico a Osvaldo. gure egune okotasuna arrunta dela, normalidadia dela, ez da horrela. Eskatzen dizuet hau ezazteko eta perdin jarraitzea lanean. Azko kostate iritsi gara horrean Ez gure izakera. ipara ezin dugu galdu. Jakin badakigun, garaipen usiraz, izerbiz eta malkoren bitartez lortu ditugula. Baina gaur, ospakizun eguna da. Txorionak eta eskarek asko, presidente jauna. Leren esmena ondari diko arraun eukarteari. Gora ama gara lupekoa! Gora ondari Gora ondari dira! Gora Gora Gora Gora Gora